Bonjour à tous. Bienvenue sur Nous espérons que cette vidéo pourra soulager votre stress. S'il vous plaît, appuyez sur le si pour nous soutenir. Merci. Euh, Yay!